Докажи мне, ты лучше меня Докажи мне, Ты в ходе сели, нам же не нужны две модели Стала снимать трусы Что там боги нам не спи И свои баги на шпи мокрый мокрые прососи Извини, не скажешь спасибо Мне тоже подалась пи Я без резины от любви Я без резины без любви Всякую хуйню попылби У меня пузатли Она несется